えっ、ー、とさっき川島について喜んでたんですけどそっから行く車が全然なくて今いる車がこんな感じでもう見えないか乗用車もいないくらいしかないって感じだからもうちょっとどうしようかっていうで 忍び屋っていうのが近くにあるんですけどそこに行くかどうかちょっと迷ってますさて僕たちは今どこにいるんでしょうか養老ではございませんなんと名古屋駅に来ておりますだけどさっきの高島のところであの ある人に出会いましてその人が名古屋駅まで送ってくれってことなのでとりあえず名古屋駅に着いてそこからどうするかを決めてます <laughs> ジャスミンが服買い忘れたんでユニクロ 今までってさこのなんか目的地と違う場所の途中まででもいいって言われたとこってなんか断ってたの今日はカップルがさ、うん、途中まででいいって聞いてきてさ結局寒かったから乗っちゃったけどいや本当いつもはなんかでっかいところまでっつって断ってるんだけどなんかもうあの時も4時間いて寒すぎてなんかもう なんかあったかいとこ入るなって言われたのにれ、ね、に言われてちょっと行っちゃったのが、まあ、間違いというかまあ良かったというかねでここに今いるわけよ今回もさなんかこうハプニングいっぱいあってさ、まあ、変なところで降ろされちゃって、結局今名古屋駅に戻ってきたけど <laughs> なんかそれ今まで一番その辛かったというか大変だったなんか一番最初俺桜島ヒッチハイクが辛かったと思ったんだけど、 なんか常に毎回ヒッチハイクで辛さを超えてきて一番最初桜島がもう全然きつかったんだけど2回目の北海道北海道行った時は函館でもう夜漁港に着いて <laughs> そこからなんか歩いてそこに特報にくれてたのがもうなんかそこも乗り越えてでまた三重行った時に、奈良に夜中に の24時間やってないところ降ろされたからそこもなんかちょっと死を覚悟したで今回あった名古屋に降りたことでかなり、ね、また乗り越えてきただからやっぱ面白いわ、確かにさセブの成分で、ね、うん、先ほどの繊維を使って温かい食べ物とカップラーメンをいただいております、